اسمي يحيى زكريري دبلوماسي سابق لكن قاعد طبعا كنت متصور انه يعني مصر تغيرت مصر فيها ثوره ورجعنا والحمد لله بعد الظلم بتاع نظام مبارك و ولكن يعني من ساعه ما جيت والحمد لله وانا يعني آه، زينا كلنا آه، بنشوف اللي بيحصل يوميا سواء في ظل الحكم المجلس العسكري او في بعد كده في ظل حكم الاخوان وطبعا احنا شفنا ايام 25 يناير اجتماعهم مع عمر سليمان و و و وتقاسم الترك مع المجلس العسكري واعداد قانون الانتخابات الفاشل ومحاوله السيطره على مجلس الشعب ومجلس الشورى ثم محاوله اعاده مجلس الشعب مره اخرى بعد ما فشل آه، او اعلنت المحكمه الدستوريه آه، عدم دستوريه القانون وصلت هناك تقريبا حوالي الساعه 4 في محيط قصر الاتحاديه داخل من الخليفه المامون فوجئت بتغير المشهد تماما وان الاخوان المسلمين سيطروا على كل حاجه في الشارع واقتلعوا الخيم وطردوا الثوار او المدنيين اللي كانوا موجودين والشارع يفيض بالاخوان والسلفيين وحلفائهم حوالي 4000 او 5000 على اقل تقدير يعني. اشتباك بقى الاخوان طبعا مرفولهم وهاجموهم وبدا الاشتباك بالطوب وبدا الاشتباك احيانا بالمولوتوف والى حد كده يعني عادي بالنسبه لي يعني شفت قبل كده الكلام ده ومش جديد يعني انما في حوالي الساعه 7 وانا فاكر ان العشاء كانت بتأذن ساعتها فوجئنا باطلاق غاز مثير للدموع كثيف جدا من قبل الاخوان علينا طيب جابوا الغاز منين؟ سؤال يحتاج السيد الرئيس آه، يرد عليه واجهزه الامن في البلد اذا كان في يعني فالمهم وانا في الطريق بعد يعني كام متر كده لقيت واحد بينط عليا من ورا بيحضني وعايز يوقعني يعني فانا شلته يعني قاومته عفوا قاومته شلته رميته من عليا لقيت عشرات آه، ركبوا على ظهري وبيوقعوني ارضا ووقعت هناك وبداوا بقى في سحلي وجري وضربي بكافه انواع الضرب في كل مناطق جسمي لمسافه حوالي 50 او 100 متر الى قصر الرئاسه الى بوابه قصر الرئاسه اللي هي امام مسجد عمر بن عبد العزيز. طبعا انا جالي نوع زي من إيه، كنت انا افقد الوعي يعني من كتر الضرب في العين وفي الراس وفي المخ آه، بمنتهى الشراسه بالجزم طلعوا فوق راسنا حطوا راسنا على الارض وطلعوا فوقيها بالجزم وقفوا آه، طلعوا فوق صدري آه، برضه نايمين في الارض وبينطوا علينا آه، فوق الصدر كده عايزين يعني يكسرونا سمعت صوت سياره اسعاف وشفت سياره اسعاف جايه او سياره او اكتر جنبي يعني بتمر بالصدفه او حد استدعاها فوجئت بان هم يرفضوا ان احنا نطلع يحطونا في سياره الاسعاف يعالجونا رفضوا ان المسعف ينزل من سياره الاسعاف علينا رفضوا ان هم يقولوا المستشفى حتى مع حراسه منهم اثنين ثلاثه يركبوا معانا رفضوا منعوا اهالينا اصدقائنا وسائل الاعلام تيجي تصور آه، خدوا بطايقنا كلنا صورونا آه، بالفيديو بالكاميرات وكل حاجه عشان قالوا لنا يعني هنتابعكم وهنجيبكم ورمونا قصاد بوابه قصر الرئاسه امام مسجد عمر بن عبد العزيز وتركونا هناك طول الليل ننزف وكل شويه بقى كل دقيقه ولا كل خمس دقائق يجيبوا واحد جنبينا ويروحوا رابينه واحد جنبينا ويروحوا رابينه لحد ما صرنا يعني ثاني يوم الصبح 49 واحد. كلنا كلنا مصابون باصابات جسيمه كان معانا طفل 14 سنه مطعون بطعنه مطوه في بطنه 14 سنه طفل 14 سنه كان في ناس واخده مطاوي في رجليها بطول رجليها كله بينزل بقى يعني على الفجر جه طبيب من الاخوان المسلمين طبيب شاب وقال لهم كده تحديدا ونصا قال لهم لا شرع ولا دين يرضى باللي بيحصل دوت دول بينزفوا بغزارة وحالتهم خطيره ويجب نقلهم للمستشفيات فورا ولكنهم ولا سالوا فيه ولا يعني آه، اعتبروا لكلامه ان كان كل من يعذبوننا من قادة التعذيب في اللحظة دي أمام قصر الاتحادية من الإخوان المسلمين كانوا يدخلون قصر الرئاسة ويخرجون من البوابة كما يحلو لهم كما لو كان بيت أمهم وكانوا بيدوا تعليمات للشرطة وصلت بقى يعني تشكيل صغير من الشرطة كده كان بيحاوطنا هراوات في إيديهم هراوات بس ما بيفضلهمش أسلحة وكانوا بياخدوا تعليمات من الإخوان المسلمين يقول له كتف الواد ده كده لف الواد ده كده اوعى الواد ده يتكلم ده يقول له اقعد يلا وهكذا بلطجة كامله وشامله وللاسف الشرطه او تشكيل امن المجاز اللي كان موجود دوت مع ضباط صغيرين في الرتبه كانوا بياخدوا اوامر او بياخدوا تعليمات من الاخوان المسلمين اللي بيعلموهم.